Bukan mau bra. Malu. Lumpimpa Eh, ya. Aku enak mesti. Pokoke situran kudu dihukum. Eh. apa? Melayu suap kene to tekan wit kae, duren kae, bareng piye? Yo yo yo setuju setuju. pasar pasare pasar kliwon lek ora aduh aduh aduh aduh Weng. But. Ayo menduga. Kene ketoten lho. Ora kita iki lho. Kene sapa iki? Sik sik sik sik. Bengok no kae. Aku kita apa gitu ya? Eh, eh, aku ya? curiga penasaran nih. Boleh gue? Ya, eh, Ayo. Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya. Pinter, pinter, pinter, pinter. Oh, lah jebul iki mau to sing nyanyi aneh kuwi. Loh, kok padha nang kono? Mbok mrene. Eh, mrene nyedak ngono lho. Malah nginjen nang kono ki piye? Kowe kok muni aneh ki apane sing aneh? Niku lho, Mbah. Saire kok benten nggih kalih biasane. Loh, Iki sing Indonesia Raya asli kok. Apa anane? Lah sing mbok anggap aneh kuwi sing ndi? Lah niku lho, Mbah. Lah saire nggih namung niku. Namung kok benten nggih kalih biasane. Beda piye? Iki. Delengen iki. Indonesia Raya stansa siji, stansa loro, stansa telu, ganep iki. Indonesia Raya ini gaweane sapa? WR Supratman. Sapa? WR Supratman, Mbah. WR kuwi sapa? Apa? Wage Rudolf, Wage Rudolf Supratman. Nah, ngene kowe kabeh ngerti. WR Supratman, Wage Rudolf Supratman kuwi gawe Indonesia Raya ki yo iki. Terlalu pisanan ping pindu, ping telu paling sing kowe ngerti kabeh ki mung siji lah mung Indonesia raya sing pisan tok siji kuwi to nggih Mbak kuwi kan mung sak pertelone iki telengan ki. pisan pindu, ping telu kuwi ganep kuwi asli wih tuh tunggale to be? Mbah Kula saling nyadat niki, bah, Pengen nyadat yo Ya entuk. Le. Jupukno kertas karo poin, kanggo konco-konco musim pengen nyadat iki. Nggih, Ya. Nggih. Hmm, tenang. Jadi Indonesia Raya kuwi ana telung stansa. Iki komplit. Yogyakarta Mbah ne putri iki pinter tenan. Wedang kopi karo klepon. Klepon iki wis jaman londo mbiyen nganti saiki tetep enak. dan alu oh alu lah kapan ditonton oh, dulu bocor lah oh, dulu bang aku mau ngasih anu bang yuk yuk yuk yuk Ko yang nari. benari sarungan bah-bah eh, di keping ora iso ngiringi musik dedeng bagi ono kepentingan liya lek mulane sanajan kaya ngono ya cukup jiwa lama cinta di dua atimu ya Duk ya wes buat meno ya mulai mulai ini kayak enak yo ah ya padha wae. Ya ora padha to, beda. Lah bedane opo? Lah wingi kae to ana iringane, lah saiki ora ana iringane, beda to? Ayo pancen beda, senajan ora ana iringane, ade kudu tetep semangat. Waktu ini Aldi munggah panggung, garis Siti jajal kurang kurang dino. Mulane, ayo latihan yang gak diwiwiti. Ya, ayo. Kisah-kisah nunggah. Yo, puyuk ya. Yo. Kisah-kisah. lho lho anak nak pak rungok rungok ke nyanyi mu kisah bener ke anak gue nulis arah ya toh lho iki kyo is bener pak ora kau yang unu biasa nih lho iki kyo is bener iki gue wr supratman pak iyo gue ini wr supratman kau yang unu kisah apa sih marah itu yang unu kalu mbah wongso wongso siapa mbah wongso sing ngomong kono nake lho pak wongso ireng kaya iyo pak weh Wah, ngajiar kaya. Mbah wong so kowe titenano kowe ya. Marai anakku ora bener iki lagu kebang. Apa, Bu? Ojo musunan koyo ngono kuwi to. Ora Iki lho, anakmu wedok dituturi karo mbah wong so kae, wong seireng kae. Sing dingose sak kepel. Lah mbok yo aja omongke sing apik-apik. Ojo kusra-kusra koyo ngono kuwi to. Ora anakku. Wis dengar pinarak riyen kok jamelke unjukan iki lho, kesane larangan ae. Bab ngombe mengko, Bu. Bose Alta ning ngene nemoni Mbah Wongso. Ora. Tunggu, ke tunggu ngenteni omah ya. Tak paranane Mbah Wongso saiki entenano Mbah Wongso. Lun. Wah. Lah kan? Ini ujungnya ngomah, ngeran ini. Siapa lu gobi? ngolgone yo lekong mang. Pripun? Kuwi anu japlane opo? Mlacong alam koyo ngene, mlacong Hongkong kuwi. Ngene kan tekaku. Iki aku mau ora ban mesone anakku dok. Perkaraan niki nembang nggih. Sing lagu iki lho, bangsaan Indonesia Raya. Kuwi kok swencora koyo biasane. tegese kuwi kok sesek kok ora biasane heeh sing tak rungokke biasane ku ora kaya ngono hmm lah tak urus iki jebule sing marahi iki mbah wongso kae mbah wongso iki lho bewok iki oh wih yo berarti padha karo sing jenenge iki anakku kuwi po ya ning aku yo ora patek ngono ora mbal goblan Ya kuwi nek ngono bocah kene kabeh padha pelut karo Mbah Wongso kuwi. Ayo padha bocah-bocah kuwi ya iku aku ya sama iku. Wah, Enak ini kan Sampai tak jak. Hmm. Digenahke ya ning Mbah Wongso. Bengi iki go mung drarung-drarung. Ayo Kang tapi kono petengan. Berarti aku tak ngono wae. Tak diku. Apa sih lo ya? Iya iya iya. Kok karo anu ya Kang? Dek ngampiri anu Mas Gun. Gracias. Gracias, Gracias. Juan. Frocumo. Pak punten iki gak usah majikan jadi gak iki Pak. Sampun sampun. Sekali kenal. Ribu. Potong ke gatot Pak Kurto semengko niku. Weh. Mau niku rak dan anak kula. Nek gatot itu Nembang lagu Indonesia Raya niku lho. Nembang lagu Indonesia Raya. Lah eh, kok dadi tolong pernah nusa nah aku ora nggih mboten trimo to anak itu lagi Pak lho nggih nyanyi niku oh nyanyi niku oh niku to nggih sedapusipun lagu Inggris Aryanto wonten tigang senangsa tiga babakan Pak wonten nggih Pak Kudir beri aku nggih nggih Pak aslinipun wonten wonten terus niku tiga biasa Pak Oke, Hatur pun. Rasa nah, kok dene nganu marem kula niku. Tetep kula ajeng nyuwun nganu. Terang kali Mbah Wongso. Nek wonten jenengan jadi akan monggo. Oke, nggih kula mangke derek. Angge ah, ngoten derek kula mangke. di prayogine nggih. Jenengan derek. Monggo. Nggih. Ya, monggo kesana anu, Oh, oh, ho. sana. dalan. Pertama. Oh, ngoten Pak. Nggih. Nggih. Nggih. Ngoten nuwun, ngoten nuwun. Iki aku meh dari Pak Kudir, kan dheweke Mbak Poso. Nggih. Ono sing wigati. Oh, iya. tinggal saya. Nggih. Kurang kok pasti ada direksi ya. Nggih. Mulai kali kaku. Monggo. Oh, ini, iya. iya. Nyuwun pangapunten ini, pamit monggo. Nyuwun sewu nggih, Pak. Pak C yang oh tak ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Sik Bu ya. Nggih. Darah titip ya Pak Bu. Nggih Bu, beres Bu, atan ewoh yen ing Mbah, Mbah. Oh, Mas Gun. Iya. Nggih. Kendhalu. Mas Kendhalu. Mas Abu. Nggih, sehat, Mbah Mas Kodir, Mbah kula, Mbah. Oh, Mas Kodir. Kodir. Monggo, monggo pinara. Kula, Mbah. Mas eh iki Mas sapa iki? kira selamat putrane Pak Desa Bani kok to, Mbah? Oh. Wah, wis gede. Benar, benar. Nggih, nggih melebat sampun mriki mawon Bikin pun wah nyuwun ngapunten isis to mriki Mbah panggenanipun kok kados ngaten mboten napa Mbah ah, saya Mbah Nggih, waduh silaturahmi kadingaren iki. Nggih, Mbah. Pangapunten kula sak kadang sak kanca tangga kula niki beri mriki niki ajeng miterang kaya ajeng tangklet. Anten anten gatos niki Mbah kula niki. Kawigatosan menapa? Niki lho babakan lagu Indonesia Raya niku napa leres kok enten tiga niku. Oh. Bab menika to. Nggih. Ngaten ngaten. Lagu Indonesia Raya menika namung setunggal. Namung Tigan babagan Tigan stansa oh tigang babagan pun kados pundi panci leres babagan niku komplit damelanipun wagir udolem supratman eh entah niku <coughs> dipun kumandangaken ing taun sewu sangatus wolu likur wolu likur? hebat hmm. eh, juga bagi niku sak jaringi pun merdeka kira wonten tigang babagan ingkang babagan sepindah yeah. sing sepisanan yeah. niku mengku karep ngejak rakyat kabeh niku bersatu. Oke, oke. Kangge ngerebut kamar di kan. Niko babakan sedunia. Oke, oke, oke. Ingkang babakan kali. Niko tunggu. Mergo negara kita niku tanah air niku Indonesia. Niku kan sugih mblegedu gadah warna-warna. Dungane supaya bangsa niku bahagia. Kedap, kedap. Oh, dasarin niku lho Mbak kan kok saged supados gitu. langkung jelas. Sekedap tunggu nggih, tenggo tenggo tenggo. Tenggo. Tenggo. Nah, niki lho. Wau, lari-lari nika nggih nyatet niki. Oh, lari-lari si dong anu wau. Lah niku termasuk lari kula, Mbah. Kula sono, Mbah. Dewa, Mbah. Nggih, niku. Niku terangane pripun, Mbah? Niku nek bocah-bocah sak niki niku namung ngertos sing babagan sepisanku. Ah, sing niku. Mas. Sopo? pertama ah, Pak niku sing kaping kalih iki sing kaping 3 monggo monggo dipun pirsani iya kan bunyi niku nah niki Pak kados kidung mbah nggih pancen kidung oh, Indonesia Raya menika kidung kidung mengku dongo Indonesia Raya kok dikidung gitu Lah pancen kidung kok sejatine mekaten priye rikala kota salit menawi nyanyi lagu eh, di Raya ya, ya tigang setangsa niki Anjir ah, wes ora ngemang niki ngoten Mas kan Ora kamu sadang mau Lah nah, kula kan dereng anu nah, iki anak anakmu tigang babagan kok ora suwe mboten kuwi. Oh nggih mboten suwe sopi luwih suwe dibanding karo prajurit-prajurit rakyat-rakyat pejuang-pejuang sing berjuang ngerebut kemerdekaan kaule ah, perjuangan. Padha nyowo. Akeh sing gugur kok. Terus terus. Wis pirang taun iki. Ana dibanding iki nek ngidung telung stansa, telung babakan iki mung pirang menit paling. Gancal wae paling bali Bu. Terus ya. Lah, paling iki gancal menit langkung hmm. gede Saben tahun dari setahun pisan itu mesti aku mesti mel pacaran. Pacaran. Tak kok ora Yo piye. Saben tahun pitulasan kuwi nang desa Kandring. Kandri. Oh iya dusun Kandri. Kandri. Kuwi anger pitulasan kabeh ngidung telung babakan kuwi. Ana ing kono kuwi saben ana pitulasan mesti ana upacara sing ora ninggalke budaya tinggalaning leluhur. Dadi ana ono... ritual sakral ana sing semedi ana sing resik-resik diri kejaba resik-resik lingkungan Jadi para tokoh masyarakat kono tokoh-tokoh agama ya kuwi saka Islam, saka Kristen, saka Hindu, saka Katolik, malah ana sing saka kang hoju karo kejawen. Kuwi menyang sendang cacahe pitu, njupuk banyu sakwise diberkati banjur diciprat-cipratke kanggo para muda. Lah para sepuh ya ana sing diciprati kuwi. Sing pengin resik diri. Kabeh padha sumingkira. Nggih ngoten, Mbah. Nyuwun pangapunten sakmune panjenengan atur keterangan kumpul ngandong kula pun legosan sesuk kula ajeng derek upacara wis budhal bali mbah nyuwun pangapunten sampeyan kula sak kanca sak kadang nyuwun pamit pamit nggih kula derek mbah njang bae Oh, jadi kula aturke malih nggih, Mbah nggih. Nggih, niki tartane pun simpen mon, Mbah, kangge anak putu. Iya nggih. Nyuwun pangapunten nggih, Mbah nggih. Ndamel. Monggo. Monggo. meningatan menjang tanggal pitulas Agustus niki awek dhewe kabeh pinanggih wonten ing dusun Kandri